nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri igice cya cumi na kane kuva mu kuba intonyotsi ukabandaniriza mu kuba mu nzira y'ukuri dusenge uhoraho mwami ushobora byose turakwiringa inzira n'uno munsi mwakino gice cya cumi na kane ngo wongere wifatanye natwe ukomeze kudutahuza kandi mwami uko twiga bino byigwa uduhe kuva mu nzira atari iy'ukuri maze tuze kuba mu nzira y'ukuri mu ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari mpereye kubivuga icigwa cacu c'uno munsi kivuga ngo kuva mu nzira kuva mu kuba intonyotsi ukabandaniriza ku kuba mu nzira y'ukuri ikosa rya burahamu sekuruza w'abizera ryo kubesha ryaragarutse mu rubyaro rwiwe mwibuke yuko mu cigwa giherutse inyuma twari twabonye ibyaranze sekuruza w'abizera kwari kwizera kumvira no gutsindira igeragezo ariko kandi twarabonye yuko yakoze ikosa arabesha rino kosa ryo kubesha ryaragarutse mu byaro rwiwe itangura igice cya mirongo ibiri n'indwi uhereye ku murongo wa mbere ugacara ku murongo wa mirongo ibiri n'icyenda isaka yari amaze gukura ariko kandi isaka yari yarabyaye abana babiri yari yarabyaye eso yongera abyara yakobo yakobo ryari izina risobanura intonyotsi umunyamanyanga ababyeyi bita amazina abana atariyo bakwiye kwikebuka cyane imbere y'uko witwa umwami zina banza urabe yuko iryo zina ari rizotuma aba mu nzira y'ukuri akora ibyiza akazoraba ubwami bw'imana cyane urabe yuko iryo zina atari bibi imbere y'uko wita umwana amazina mbere y'uko mwita abana amazina yakobo rero naho se wiwe yari yaramwise intonyotsi yagomba gukoresha ubwizigirwa bwiwe n'izina ryiwe mu kuba intonyotsi mu kurondera abantu bataye umurongo abazana ku mana itanga igice cya mirongo ine na kabiri igice cya mirongo ine na gatanu ku mirongo mirongo ine na gatanu abantu benshi barakoresha ingabire zabo mu bintu bitaribo imana yaguhaye inguvu zo kuvuga cyane kugira ngo uvuge amajambo yubaka arema imitima y'abantu kundi gusha bituma abantu benshi baza kuri yesu kirisito yamara impano yawe yo kuvuga mbega uri kurayikoresha mu nzira nziza imana yaraguhaye impano yo kugira ngo ukoreshe impano yawe yo kuvuga abantu bakaryoherwa bagaseka kugira ngo baryoherererwe banezerererwe iby'ubwami bw'imana mbega impano yawe uri urayikoresha neza imana yaraguhaye impano yo kuririmba yaraguhaye ingufu n'ishaka byo kuririmba mbega impano yawe yo kuririmba uri kurayikoresha kugira ngo abantu bemere agakiza kabonerwa muri yesu kirisito kandi nawe ukire uzoze tubane mu bwami bw'imana abantu benshi dufise ingufu zo gukora ibintu imana yaraduhaye ingufu zo gukora ibintu ariko ikibazo mbega tubikoresha kugira ngo tuyikorere yakobo yari intonyotsi koko kandi kuba intonyotsi ntabwo byari bibi ahubwo ino ngabire yo gukerebwa kuyoboka imana yari yayimuhaye kugira ngo ayikoreshe mu kuzana benshi mu kugarura abantu bataye murongo ku mana yamara yakobo wewe siko yabigenjeje yakobo yafashe ingingo yo guhenda se yiba umugisha wa mwene wawe yakoresheje ano nyine yagomba gukoresha buno buhinga bwiwe imana yari yamuhaye kugira ngo akize abantu benshi yamara yabukoresheje mu nzira itariyo yakobo aca yumva amarira ya mwene wabo eso hariya mu itanu igice cya mirongo irindwi ku mirongo ya mirongo itatu gushyikana ku mirongo ya mirongo ine na gatanu abantu benshi baranga kwihana iyo bumvise iyo bagiriye ubuntu bakamenya amakosa yabo bakomeza gukomantaza imitima na n'ubu hari abantu bakomeza gukora ibibi bashika mu mashengero bakitwa abantu beza bagenzi abantu benshi turiko turakora ibyaha twinyegeje maze nk'aho tukajya ku tukigisha tugasekura tukagenda kuvuga ubutumwa bantu nimwihane tugende mu ijoro turiko turagenda mu ijoro yamara twebwe twibereye mu by'isi turiko turakora ibyaha mu mpisho mbere n'ibyaha byacu tukabibona ariko tukanka kubyihana yakobo wewe amaze kumva amarira ya mwene se arikarabira kandi eso yarashabiye cyane kandi eso yaravuga ati hamwe nubona hamwe nubona yakobo jewe twokwihuriza nkurikije ikibi yangiriye koko yakobo yarabonye ingaruka z'icyaha ciwe hariya mw'itangu igice cya mirongo ibiri n'icyenda mwibuke yuko ubwa mbere yakobo mu gukora icyo kibi byatumye atakaza uburenganzira bwo kuba mu biwabo byabaye ngombwa yuko ahunga kandi amaze guhunga naho nyine ntibyamworoheye mwibuke yuko nawe ingaruka z'icyaha ciwe zamushikiye igihe yari amaze gushika yakoreye umugore wa mbere yifuza baca bamuha umugore atari we nk'uko nawe yari yarabigize abandi nawe baramubeshe mugenzi ntuzokora icyaha kubera yuko imana izokubabarira ego imana iriteguriye kukubabarira ku byaha byose uzoba wakoze ariko umenye kino kintu kidasanzwe naho imana izokubabarira ku byaha byose wakoze ingaruka z'icyaha zozo zizoza ntabwo uzozisimba niyo mpamvu mugenzi ndaguhamagarira nk'umusabyi uhoraho mu kiganiro cuno munsi kitumenyesha inzira y'ukuri ngo wirinde gukora icyaha nayo imana izogikubabarira niwagikora ingaruka z'icyaha zozo uzozibona yakobo amaze kwihweza akaraba akabona ikibi yakoreye mwene wabo akabona amarira ya mwene wabo yakobo yaraciye bugufi itangwa igice cya mirongo itatu na kabiri mwibuke yuko yari intonyotsi yari umunyamanya yari umuntu mubi yari yaragunzwe n'ikosa ryo kujya sehazana ibintu byose bikwiye kuba ibyanje ngomba gukora uko nshoboye kose n'imitwe yose ishoboka nkavuruguta nkagira ibi hamwe na biriya kugira ngo nshobore gushika ku kintu nifuza yamara yakobo yarafashe umwanya wo kuyisubiramwo mbega nawe mugenzi mu gihe ubaye mu kibano nta bantu ubona mubanye nabi birirwa bakwidogera mbega mu mwishengera ibikorwa byawe ntibituma abantu baguma bakwidogera mbega mu nzira zose ucamo ntizituma abantu bose bakwidogera yakobo aravuga ati buno buzima ntabwo ari ubuzima nkwiye kubamwo afata ingingo aravuga ati icyo imana yifuza yuko nzoba nicyo nzoba muri iyo nzira yemera guca bugufi yafashe ingingo yo kwisubiramo arisubiramo aravuga ati birakwiriye yuko ngenda gusaba ikigongwe mwene wacu yakobo aravuga ati ndi yakobo umunyamanyanga intomyozi maze igihe yari kararigana n'umumarayika mana ijambo ry'imana rimbarira ngo igihe yari karanigana n'umumarayika yaramuniganije aravuga ati jewe ndi yakobo umunyamanyanga ntabwo ndi kure baranigana maze bamumarayika aramubwira ati ntabwo ukicitwa yakobo ukundi ahubwo uzitwa isirayeli izina ry'imana rihabwa icyubahiro. kubera yuko yakobo yari yamaze kwemanga yuko ari umunyamanyanga ijambo ry'imana rimbarira ngo imana amubwira ati ntabwo kibaye umunyamanyanga ukundi ntabwo ugiteka imitwe ukundi yo gukora ikibi mbere ntago ukiri umuntu abantu bose bidogera ntago ukiri igisuma ntago ukiri umusambanyi ntago ukiri umunyabyaha ahubwo ugomba kuva muri izo nzira zibi wari urimo maze uze ube mu nzira y'ukuri kubw'ibyo nanjye ndaguha izina rishasha abantu biteguriye kuguha izina rishasha niba bahora bakwitwa maraya bazokwitwa musenzi niba bahora bakwitwa kiboregwa bazokwitwa Mujyanama, niba abantu bahora bakwitwa munyamanyanga bazokwitwa muhanuzi abantu biteguriye kukwitwa irindi zina imana yiteguriye guhindurira irindi zina mu gihe wofata ingingo yo kuza mu nzira y'ukuri mu gihe wofata ingingo yo kuza mwaburo buzima bwo kumvira Imana yavuze ijambo isirayeli risobanura ngo kunigana n'imana ugatsinda n'andi majambo ni komatana n'imana yakobo yaraze kure kuri imana yari yamaze kubona yuko atahandi hari ubukiriro atari ku mana maze imana imuhindurira izina risobanura ngo komatana n'imana yakobo yafashe ingingo yo komatana na kirisito yafashe ingingo yo kuvuga ati iby'imana yifuza by'uko nkora byose nibyo nzokora maze acaranesha aca agenda gusubiza hamwe na mwene wabo hariya mu gitabo cyari iki gice cya cumi n'icyenda uhereye ku murongo wa mbere herekana zakayo amaze gufata ingingo yo kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe umutima wo kwikunda n'umutima w'ubwibone umutima w'ubusuma w'ubusambanyi byose byaciye byirukanwa muri we yafashe ingingo yo gusubiza ibyo yanyaze mbere n'ibyo afise abiha kaboro mugenzi iyo ufashe ingingo yo komatana n'imana igikurikira ni ibikorwa byiza byo kumvira imana urukundo rwa kirisito rurakuzamo maze ukaba umuntu adasanzwe mbega ntiwufate ingingo yo kwizera yesu maze ukavuga ati uhereye uno munsi yesu sindakure kuba utampaye umugisha imana iguhindurira izina maze imaze kuguhindurira izina utse ubane natwe mu nzira turimo twerekeza mu bwami bw'imana mu gihugu cy'ibyiza mu gihe tuba twarafashe ingingo yo kumvira imana biciye mu kwizera umwami yesu kirisito ndagusihamagarira kwizera yesu umugire nka mu byawe byose mwakire ijambo ry'imana